Sa ngayon, gusto kong ipakilala yung dating Commissioner Emeritus, si Barbara Balderramo. Siyang unang magsasalita ngayon, Commissioner Duki. Have you can unmute yourself, please. Okay, it's unmuted now. All right, first of all, uh, Duque Valderrama. I've been a port commissioner for 16 years. Uh, I want to thank Commissioner Naranjo for inviting me to come in and uh, say a few comments. I, as I in, indicated, I've been a lifetime resident. I grew up in Old Town National City. And when I grew up in Old Town, uh, Pepper Park or the 24th Street area is where me and all my friends used to hang out as a young kid, we used to ride our bikes down there. In high school, we used to go down there and socialize and uh, do a little bit of partying. And even to this day, sa ngayon, me, my wife, nag-retire na ako, yung nagbumunta kami ng isang beses kada linggo, na umupo kami dun, that, dun sa Bay. So, madalas ako na nandun sa Pep Park, yung sinabi ko kanina, um, ah, nakatira na ako dito ng matagal. Marami na mga kaganapan ang Pepper Park. Merong ang Marrakesh Fest. Libo-libong tao ay pumunta doon. Limitado tayo sa magagawa natin sa parke dahil sa laki. Itong isang oportunidad para sa siyudad na magbigay ng input nila kung anong makikita nila sa balance plan at saka maraming mga gandang ideya. May usap ng paglawak ng parke, may usapan ng paglagay ng gusali ng komunidad. Ang isang nakakainis sa akin ay dahil nung nasa high school ako at saka gusto mo ko San Diego. Kung ilagay natin yung kapasidad, meron mga kaganapan sa Pepper Park. Pero itong kaganapan na ito ay dahil sa sa input nila kung ano magagawa nila na kung gusto kong magpasalat kay kay Commissioner Rangho uh, na magkomento ako kasi magpasalamat na nag na magsalita ngayon, na magsasalita doon sa mga breakout ngayon. So masabi ko yun. Kasi Mr. Naraho, salamat sa inyo, Sandy, sa pag-imbita sa akin. Salamat, Emeritus Commissioner Nuki. Bakit tayo mag pumunta sa komento, gusto kong sabihin ito ngayon, hindi ang intensyon namin na may limit na limitado. Ang gusto namin ang workshop ay bukas para sa lahat na sumali alam ko na nire-record ito, ipopost ito, pasensya na, na may mga tao na hindi makakapasok at saka ilalagay ito sa website para ito malaman natin ang kailangan gagawin natin para lahat ay makasali. So magandang gabi sa inyong lahat. Ulit, Commissioner Emeritus Duki Valderana. I really have to say, you left some malaki ang sapatos ng ako na mapangako at saka magsisikap ako para sa National City Support Commissioners, lalo na sa paglaki ng publiko, pag-access sa National City. Ito ang Commissioner Emeritus Duque. Gusto ko makita yung National City Balance Fund para magawa natin itong proyekto na ito. Ipapalawak ang Pepper Park para maglaro ang mga anak natin at saka huminga ang komunidad natin at saka magbigay ng public space para ma-enjoy ang bay namin. So yung pangatao mag, ng ekonomiya. benefits to a part of San Diego that has at times been made to neglect these concerns as a result of the social inequalities, racial divisions, and economic... Yung, sa, community being excluded from the decision-making process. We are part of a larger a, a pemimpinan which is precisely why public outreach is an integral component ang, kasama dito yung mga stakeholder ng session the long, longer arc of this journey, giving you the public, the community a chance to publiko, share. Publiko, komunidad na ibahagi ang vision niyo ang feedback at saka yung ah, mga na sa, sa Pepper Park at saka establish yung sa malaking vision. Yung parke ay papalawak ng dalawang acres, ng bahagi ng proyekto nito. Modesto itong numero nito na maraming potential ito para sa board ng board commissioners. Salamat sa pagsali sa inyo ngayon. Gusto ko yung input ninyo at saka sa ngayon, si Jamie Lebre, ang director ng Asikuan ng Cultural Center at saka Alan Rodriguez, siya ang para sa seremonya ng plan Dedication. Jeremy and Anna? Jamie, if you can unmute yourself. Yeah, unmute nyo, Jamie. Can you hear me now? Narinig niyo ba Salamat, Sandy. Salamat, Janice, na pumayag ako. Nandito ako para sumali sa meeting na ito. Maganda ang ginagawa ninyong lahat. Bago ako magsimula, gusto kong mag-alok ng tobacco para sa pagsalamat at saka salamat sa ngayon. Uh, Yung itong tobacco ay galing ito sa Curtis Park nung binigay ito sa amin pag nagbabahagi kami o nagtatanggap kami para magsalamat para sa ngayon, magsalamat na makilala ang bagong tao, pagbigay ng mga resolution sa mga bagay at saka mga magandang ideya. Ito ang mangyayari ngayon. I'm also going to offer a little bit of the sage plant right here. Gusto ko itong ibigay itong halaman na sage. Ito nagbibigay ng yung pagdala ng dasal namin sa langit yung usok ay magdadala ng ang pagsisikap namin dun sa Creator. Pag humingi kami ng padnubay, yun ang dasal namin. relatives and welcome to our homelands. My name is Jamie. I'm with ako si Jamie. Nandito ako sa sequence ng dito ako sa pagbigay. Maraming salamat na itong meeting ay nangyari sa homeland namin. Kasi pumpag ito na magpa, magpapasalubong sa inyo ng tao, alam namin pwede ka magbigay ng mga pagbabago at saka pwede kayo pumasok dito sa pagsisikap ninyo. Ang land ng Kumiyak ay galing dun sa dagat hanggang sa desert. 75 miles ng norte ng at saka 75 miles ng south ng border. Labing dalawa ang banda ng mga taong bayan ng Kumerya. Gusto kayong isama ang pamilya ko. Apat na banda sa yung Nahi, Unequa, Maparhao, at saka Luwerta. Gusto ko lang isali dito, dito sa usapan na ito. Gusto kong to use our language and our songs and to be able to A, a man one time from the mountains was isang tao sa bundok pumunta sa dagat. Ang tao niya, pinapunta siya doon para magdasal si Mark Juan para sa kaalaman. Nung nakatating siya sa dagat, uh, lumutang siya dun sa dagat, humingi siya ng kalaman, pinauwi siya ng Diyos para magpatayo ng malaking bahay. Babalik siya ng tatlong araw. Bumalik siya dun sa bundok yung bahay niya. Inutusan niya ng magpatayo ng malaking bahay. Pagkatapos nun, bumalik siya ng ahas na milya ng milya ang laki. Nakaupo siya sa bahay umuwi, umuwi, umuwi. Natakot yung mga tao. did this, the snake Yung may apoy si Akatul. Nung sumabog yung ahas, sumabog sa langit, sa ibabaw ng mga tao. Yun ang lingwahe namin. Yun ang mga awit namin at saka na yung pilosopiya at saka para maalagaan yung tubig, yung langit, at saka yung mga halaman at saka anong magagamit na mga halaman para sa pagkain at saka sa gamot. Pero pinaka-importante yung mga tagubilin ng Diyos ay para ibahagi itong kaalaman na ito dahil meron siyang nung sumabok siya, pumunta sa lahat. Yun ang dahilan ng mga bundok at saka iba-ibang mga in, taong indigenous na iba-ibang wika si parehong abilidad na mag-communicate. Gusto kong isabihin yun dahil ito ang alam namin sa iba-ibang tao. It, kasi yun ang gusto namin, na protektahan ang paligid namin. Yun ang mundo. Yung tatay ng langit, tatay namin. Yung bahagi ng meeting na ito, ito ang para aminin natin lahat ng pagsisikap na ginagawa ninyo. Isang daan na tao sa meeting na ito, Importante yun. At saka maganda ito na kayong lahat ay para mareflektahan itong tubig at saka ang hangin para lumaki sila sa malinis na paligiran, tsaka yung matatanda, ma-enjoy nila yung mga parke, at saka hindi sila mag-alala sa kalidad ng hangin para maiwasan ang industriya na masira ang mga paligiran natin. Importante yung mga piraso sa paglaki ng pamilya namin para masikap hindi lang sa ekonomiya, pero emotional at saka eh, sa espiritu din. Hindi ako makakintay para makilala ko yung lahat at saka magbahagi tayo at saka makahanap ng resolution sa komunidad niyo, komunidad namin, yun lahat ng gusto namin. Isang oportunidad na magpalaki ng pamilya sa malinis na kapaligiran, protektahan ang klima, klima natin at saka malinis na tubig sa komunidad at saka mas malinis na hangin Maraming salamat sa inyo lahat at saka sa pag-amin sa inyong lahat. Salamat. Thank you so much, Jamie. Those were salamat, Jamie. Magandang salita yun. Salamat na nito ka. Salamat. Salamat. Salamat. And it is now uh, my pleasure and honor to also... Sa ngayon, gusto kong ipakilala yung Mayor ng National Assembly, si Mayor Alejandra Santalon, at saka magsasalita ang lahat. Mayor, maraming salamat na nandito po kayo. All right, buenas tardes everyone. What a beautiful welcome. Magandang gabi sa inyong lahat. Uh, um, and to uh, Commissioner Naranjo. Po, oh, um, Commissioner uh, Naranjo. Ang maganda ito na manitong lahat. Commissioner Valderrama, magandang marinig at saka nakikita nyo yung yung paglaki ng nakaraan natin at saka patuloy na lumalaki tayo ng komunidad. Isang daan na tao ay nandito tayo. Itong Zoom na ito, ang dahilan na nandito tayo, ang nagsasalita ako ngayon, dato importante na may miyembro ng komunidad na ipabahagi nila ang palagay nila at saka ideya nila. Pagkatapos nun, lalabas ako at saka ibibigay ko ang upuan dito sa miyembro ng komunidad para pwede silang sumali. Importante na marinig namin ang palagay ninyo para makikita natin ang harapan ng Pepper Park. Mag-isip ng malaki, ng matapang, isipin ang harapan na darating uh, tungkol sa tubig, uh, sa mga nakatira dito, sa uh, tubong, sa transportasyon. Isipin yung na malaki yung tubig. Lahat dreamed of. Why not us? Bakit hindi tayo? Oras na. This is well deserved and you, my community. Kayo, ang komunidad ko ay narinig, narinig nyo. Magagastos ang uh, puerto. So isipin nyo ng lobster at saka surf and turf. Salamat sa inyo. Nandito kayong lahat. Uh, uh, Stuyvesant. I want Kay Joe Stuyvesant, gusto ko sabihin, Ola, salamat sa inyo dun sa puerto at saka sa lahat ng tauhan kasi magandang kaganapan ito kung meron ibang tauhan na pwedeng Their seat, please feel free to do so. So gawin niyo yun. Salamat sa inyo lahat. Thank you, Mayor. We appreciate it. And I'd like Maraming salamat, Mayor. Gusto ko si Ana Rodriguez. Gusto ko mag, gusto niya mag-follow up. Meron akong karagdagan salita para sa lahat. Uh, thank you. Salamat. Hello everyone. Uh, thank you for the invitation. Maraming salamat sa pagkumbida sa pagpupulog na ito. Gusto kong sabihin na uh, salamat na nandito ang tao para sa mga bata, anak namin, at sa pamilya natin. At saka ang sinabi ni Jenna, parang ito at kumya, kumya, ito ang bahay natin para sa, sa bahay, bansa ng Kumye. Gusto na madamay kami doon sa pagplano dahil nandito kami para maprotektahan ang mga lahat ng ginagawa ninyo doon sa Seusel, maapektuhan kami, maapektuhan ang karanasan namin, maapektuhan ang tao namin. Pag nagtatagal kayo ng dumi yung ancestors namin, nandito kami mula nung, dahil importante ito para sa amin na madamay kami sa lahat ng mga development dito dahil mapagtahan ang tao namin, ang kultura namin, ang mga ancestors namin. Gusto ko salamat sa pagkakataon na sumali dito sa meeting na ito at saka Yehan. Salamat. Salamat, Ana. Maraming salamat sa inyo. Salamat. Great. Well, I am I'm really happy and I'm honored to Na masaya ako na gusto kong itong pagkakataon para sa mga komento ng lahat. Salamat, salamat. Sa ngayon, tutuloy na ang presentasyon namin. Sana merong mga usapan tayo pag nakapasok tayo sa breakout room. So, babahagi ko ang screen ko ulit para ituloy natin itong usapan na ito. Maraming salamat commissioners. Salamat. What we're about to do, we just want to do... Ang gagawin natin, ang gusto kong gumawa ng mga katanungan. Itong unang katanungan, gusto kong malaman ano ba ang kaugnayan ninyo sa National City. Pwede kayong pumili ng mahigit ng isa kung residente kayo, kung may-ari ng negosyo, kung nagtatrabaho kayo doon, kung bisita lang kayo o iba. Ah, so Jesse, ang kuponan, dalawamput segundo na piliin ang sagot ninyo. So thank you so much. I'm seeing the answers come in. Salamat po. Nakikita ko yung mga sagot sa ngayon. We'll give it another 10 seconds, Jesse. Sampung segundo pa bago na natin isara We have residents, business Merong owners. mga residente, mga may-ari ng negosyo. Isasara natin ang katanungan at saka iba pa bahagi natin ang mga resulta. Maraming salamat ng sumali. Nakita ninyo um, good um good division we have residents um, mga residente yeah. mga may-ari ng negosyo nagtatrabaho dun sa at saka iba pa maraming salamat sa pagsali dito sa katanungan na ito ang gagawin na yun, mag itong ng ideya kung ano nakadating tayo dito sa destination na ito, itong workshop na ito. Ang bahagi na yon ang istorya. Noong 2016, sa Puerto at Ciudad ng National City, ay nag usap ang pagbalanse muli ng paggamit ng the maritime commercial at sa, sa Park at malapit sa Pier 32 ang resulto ay pag-ayos ng land use balance plan ang tawag dito. Ang balance plan ay iniisip ang pag-aayos ng sa pangdagat na komersyal at paggamit ng mga parke. Kasama dito, kabilang ay mga 2.5 acre na paglawak ng 5.2 na acre sa Pepper Park at saka kasama din ang posibleng pag-ayos ulit ng parke sa ngayon kung kailangan. Part of the overarching goals for Bahagi ng layunin natin dito sa pag pag nito para mag yung tampok ng Pepper Park para ma magbago ang Pepper Park sa mapagkukunan para sa mga residente ng National City at saka yung mga bisita at saka kapitbahay natin dun sa National City. Kinausap natin ano, ang komunidad at saka yung mga stakeholder para magsama-sama tayo madisenyo ang harapan ng future ng Pepper Park. Bahagi ng proses na ito ay ito, yung mga tampok at mga magagamit ng lokasyon sa waterfront para mabalansi din ang mga prioridad ng puerto at saka ng rehiyon at saka yung kinakailangan ng komunidad na lokal. Sa ngayon, gusto kong ipakilala si Mike Singleton, yung principal galing sa KTUA. Ipapaliwanag niya itong kondisyon ng Pepper Park para maisip natin kung ano ang posible dun sa mga espasyo at anong magagawa natin sa espasyo. So Mike, salamat na sumali kayo sa ngayon. Thank you, Jacob. Salamat, uh, Jacob. Ang tatanungin ko sa iyo ay, ano pa ang gusto niyong gawin sa parke? Pero gusto niyo maintindihan niyo kung ang parke ng Pepper Park na gamit niyo niyo ang konteksto ng sa pagplano kung ano ang available o kung anong magagamit. Yung mga lugar doon sa lugar ay ito ang batay sa mga investment sa kanila ay condition ay magi may matili dun sa lokasyon na yon. Yung orange ay mga lugar na ma magandang oportunidad na maglagay ng bagong mga amenidad. Yung rin at saka yung 2.5 na acres galing sa Pasha dun sa dun sa ibabaw ng banda ng parke at saka meron pa mga parking lot din dun sa marina na bahagi ng Pepper Park sa pwedeng magbago. Yung sunod, we'd like Ang gusto namin gawin ay itong local context. Ito importante kung anong paano ginagamit ang parke. Ang gusto kong paliwanag ay may oportunidad at saka mga assets at saka mga limitasyon na gusto, yung, gusto kong isipin ninyo. At ito mga malaking elemento na nakita natin sa parke. Sunod, yung isa kong in, nalaman ko na nag trabaho dito sa parke na ito at saka dun sa National City itong nakalipas na 20 taon. Hindi marami mga lugar na kung pwede kang malapis na 270 degree na tingin. Alam nyo yung pagtingin sa marina, sa Sweetwater Channel at saka sa bay. Pero kung tumaas kayo, nakikita nyo hanggang sa downtown San Diego at saka sa Coronado at saka 270 degree ang pagtingin ninyo ang isang pagkakataon dito sa lugar na ito. Ito sa gilid ng tubig ay dahil protektado ito at saka kalmado ito dito sa lugar na ito. Uh, may maraming doon sa Pier 32 at sa Aquatic Center na ma maganda ang pagdisenyo. Maraming mga lugar na karagdagan art na pwedeng ilagay sa parke merong istorya, merong kultura, at saka yung negosyo na pag-import dito. Ah, pwedeng isali itong paksa na ito, itong roundabout. Hindi galing yung kalsada sa ngayon, yung roundabout ang ngayon ay lugar. Pwedeng ibahin na maging espasyo ng publiko. Meron din pwedeng tubig galing sa ilog, pwedeng mas maganda ang kalidad ng tubig para hindi pumunta sa bay, may usapan na may water shuttle na pwedeng gamitin yung pier, yung dock mismo dun sa, o pwedeng ibahin daw yung fishing pier. At saka meron daw mga, may mga solar at saka hangin na mga option. Marami yung mga pagkakataon na ginagawa namin sa lugar na ito. Sunod na slide. Yung pag yung mga hadlang ay ito ang kailangan ng yung Bauland Swamp at saka manatili sila dun sa lugar na yon yung aquatic center. Ay maganda yung condition yon hindi yon uulong at saka yung mga banyo din at saka yung mga lugar ng pagpicnic at saka yung fishing pier mamatili dun sa lugar na yon at saka dun sa lugar na yon ay sa paglakad para sa gilid ng tubig, mamantili din yun. Yung sunod, And then some of the assets, yung um, ibang mga assets, maganda yung playground na condition at saka wala daw kailangan diversify yung edad, yung fishing pier at viewing area. Marami mga puno doon sa parke, gusto, ayaw namin na makakatanggal yung malaking mga puno. Maganda sila para sa lilim. Maraming mga programa mangyayari dito, mga aktibidad na madadamay ang publiko at saka yung boat launch at boat park ay mga assets din sila. Yung sunod, Now, limitations, we don't always... Sa ngayon, yung limitasyon, ayaw namin pag-usapan ng limitasyon. Um, um, Ito lang gusto kong ipakita sa inyo yung pag-access sa tubig ay magandang pagkakataon ay dahil yung mga malaki ng mga barko ng Pashas ang gusto ng oportunidad na maraming tao na pumunta sila sa tubig, mayroong ibang mga option, pero yung importante yung critical doon. Yung mga hangin na protekta ang lugar Kasi iba-iba para maisip natin. May hangin daw. Ta lalo na pag mainit ang summer. Same asset. Um, the wildlife refuge across and the Sweetwater River itself are It, things that must be protected. Kailangan ito. Priorities to make sure that those are para there's a great number of things that we are all working with. Mga kung gusto niyo pumunta sa next slide. So, uh, a lot of people ask questions Maraming mga tao nagtatanong kasi hindi daw tayo, hindi daw na magandang kontaktado sa siyudad. Marami kami magagawa dito na ginagawa ng National City para ibigay sa atensyon ninyo. Ito hindi ang focus ngayon, pero pag magtanangin kayo kung magagamit itong parke na ito, paano ba ma-access ma itong na mas maganda? may mga grant ng siyudad. Meron daw isang sistema ng shuttle na napangako ang pera sa galing sa estado ng California para sa tatlong taon. Sa ngayon, para sa A Street Trolley Station lang ito, mari daw ipapalawa ito sa Pepper Park. Yung waterfront study ay nagdiyak kung paano daw uh, paglakad na ibabaw galing sa National City sa Bayview na waterfront. Yung pagbabago ng 19th Street ay may karagdagan mga pagbabago. And as as I mentioned before, Saka, ang nabanggit ko niyo, meron daw pag-aaral ng water taxi na i-commission para tinignan natin yung pondo galing sa gobyernong federal at saka meron din makahilingan ng isang pag-aaral ng feasibility para isang tulay na nilalakad ng 24th Street doon sa mga empty lots no, malapit sa I-5 at saka konektado doon sa maraming mga pa, sa parke at saka kung paano magbabago ang pag-access sa parke na ginagawa natin sa ngayon. Jacob? Thank you so much, Maraming salamat, Michael. Salamat sa karanasan sa background. Ang isa pang slide tungkol sa istorya at sa background, yung isang gustang i-communicate dito sa mga sa workshop namin ay hindi kami nagsisimula. Meron daw istorya yung tungkol sa plano ng balance, balance plan, at saka yung ibang mga pagsisikap. Maraming listahan ito na potential na features na sumusulong itong mga pagkakataon sa ngayon pwede nang titignan na mas malapit kung paano ito implement yung paglawak ng Pepper Park. Itong mga bagay ay kasama dito yung paglawak ng playground at saka yung mga tampok ng tubig, pagdagdag ng mga espasyo ng pagtitipon, at yung gazebo o kiosko at saka yung paglawak ng pagtingin dun sa tubig at saka yung mga espasyo ng pagtitipon ng viewing decks at saka yung yung nakasama dito sa Pier 32 at saka para masam yung mga walkways dun sa waterfront. Namalig namin yung sa circulation para masali itong circulation para sa Pepper Park mismo. Meron daw para may mga plaza sa napanlabas na plaza, mga food trucks o, o mga shipping containers para ganun may inumin at pagkain o mga umiikot na mga exhibition na may special na kaganapan ginagawa Tinitingnan ng Ciudad yun kung malilipat doon sa Greater Music Hall at saka maging bahagi ng mas malaki ng espasyo ng panlabas na kaganapan. Ang usapan na special na kaganapan ay kung pwede daw na yung Pepper Park ay para sa mga special na kaganapan. Pwede daw may isang sentro ng kaganapan na special. At saka huli, kung huli ng dating plano ay gusto namin ikomunikado yung pag-launch ng yun ang importanteng parte ng pepperpark mismo. Ito pang isang katanungan para sa inyong lahat. Uh, Narinig niyo yung istorya ng Pepper Park at saka yung waterfront ng National oh, City. Gusto kong itanong itong katanungan. Nakasali na ba kayo sa dating workshop na makaugnay sa Pepper Park or Balance Plan? Pwede kayong pumili ng oo o hindi So ito yung katanungan. I will give people about 30 seconds uh, to answer. Bigyan kayo ng mga 30 segundo para sumagot. Thank you, everybody. Jesse, Salamat sa inyong lahat. Jesse, isa na yung katanungan. And we, the results are in. So about Ang resulta ay mga 24% na mga ay may sumali na sa dating klaseng balance plan ng Pepper Park, 75% hindi pa. So may halo ng mga may kilala ng site at saka bago dito sa proseso ng pagplano ng Pepper Park Welcome back sa inyong sumali at welcome sa inyo ang bago sa proseso. Great. We are um, just about uh, to get ready to go into our breakout rooms to For Pupunta the, tayo sa breakout room. Uh, uh, Para sa proseso na ito, ang gagawin ko, um, gusto kong uh, na mag-excited kayo tungkol sa mga papag-usapan natin. Meron ako mga imahe na ipapakita sa inyong lahat. At sana pwedeng kayong pag-usapan. Ito ang mga literato para makakatulong kung wala pa kayo doon. Magsisimula tayo doon sa ito yung pagbabago, pagbubuti ng well-being at active para sa pag-ehersisyo. Ito yung mga karanasan doon sa pasibong tubig, paano natin naranasan ang tubig at saka meron yung pagbubuti ng pagsuporta ng kaganapan, yung magagawa natin, yung mga special na kaganapan dito sa Pep Park. Yung mga pagbubuti ng educational, yung mga pagkakataon ng edukasyon para malalaman tayo mula sa istorya at saka sa paligiran at saka yung huli, yung isip ninyo dun sa pagbubuti ng pag-access, yung sa pag uh, ah, paglakbay natin dito. Ito ang mga pagbuti ng well-being. Ito ang ka- kakausapin sa iyo ay yung sa damo, alam, maganda ang playground na magagamit ito. Merong oportunidad na ipalaki para mas may mga estruktura sa playground para sa mga iba-ibang edad, maraming karagdagan ng mga estruktura sa mas maliit na grupo ng mga bata marinig namin sa dating workshop ang splashpad o ng oo, magiging nakakatawa yun sa komunidad. Yung promenade, pwedeng yung pag-access dun sa tubig at saka pwede din ng circulation na sa paglakad at pagtakpo at saka yung mga flex na espasyo na may makita mo at saka ma para sa Zumba o sa yoga o ibang Tai Chi o ibang ehersisyo na programa na mangyayari dito. Yung karanasan ng pasibo sa tubig, ito yung Perch Beach sa Pier 32. Galing ito, ma maikling lakad ito sa Pepper Park na may beach dun, dun sa Pepper Park na may buhangin ang gusto namin marinig kung may deck dun sa ibabaw ng tubig, para nasa ibabaw kami ng tubig, yun din ang iniisip namin. At saka yung simple, yung mga upuan sa waterfront para makita natin yung tubig, yung step seating. Maraming mga parke sa waterfront ay ginagawa ito para makakalapit ka sa tubig at saka dun sa hindi pumasok sa tubig mismo. Yung viewing deck na kaninang binanggit ko, kung mas maliit sila para sa pagtingin sa mga hayop o kung gusto mong matahimik na at saka yung mga ilaw, wag mo daw it, it, itansya yung kung maganda na artista. Pwedeng magbago ang karanasan ng tao pag maging madilim na ito ang pagbubuti ng pagsuporta ng mga kaganapan. Ito yung mga roundabout. Gusto ba natin na maging kiosko? Nakikita natin doon sa mga yung mga magulang ko, nagkilala sila sa kiosko doon sa Jalisco. Mari, kung available dito sa Pepper Park. Kung hindi kiosko, ang gusto nyo ng isang stage. Itong dalawang gusali ito, gusali na ng ila-ilang mga purpose na gusali na mas malaki na commercial na setting para sa mga local na negosyo. Yung mga festival, meron tayong sa Pepper Park na ito. Paano ba magpaplano para sa Pepper Park at saka sa komunidad ng National City ang huli? Yung mga picnic area, pwede magrenta ng sa quinceañera, sa birthday, o iba-ibang ganon. Um, at saka ito para sa dating improvement, ito yung edukasyon, yung unang imahe, iba-iba ang para ma-edukasyon pag dumating sila sa Pepper Park. Pwede nating um, ipakita yung mga indigenous people at saka yung story nila. Jamie at Nana, salamat na nandito kayo. Excited kami paano ba namin malalaman ang istorya at saka kwento ng mga indigenous peoples dito sa Pepper Park. Ito mga istruktura ng mga istorya. Ito galing sa Liberty Park. Maraming istorya. Na sa, sa National City, meron ba sa tingin mo ma, magandang ideya pero sa Pepper Park? Ito ay malalaman mga viewing platform para malaman ng tao tungkol sa tubig ng may oportunidad ito na ipataas sa mga tao, na physical at saka lumaki. Marami mga magagandang tingin dito sa ipaalam ninyo kung yun ang gusto niyo. Ang huli, ang payment, para malaman niyo yung pag-edukasyon at saka yung arte. Yung huli, yung educational signage na nakita niyo dito sa kanan sa baba. Hindi kailangan na boring, nakakainip ang kalandaan. Pwede sa tungkol sa yung huling pangsa na papag-usapan natin ay yung pag-improvement sa mga pag-access, yung pagparada, yung sa mga bakod, yung mga transportasyon sa bisikleta, yung pagbuti ng local na connection sa East-West Interstate 5, uh, ah, maaari na itang mga connection na sa regional pag nasa Bayshore Bikeway ka. At saka kita nyo, marami tayong mapapag-usapan ngayon dito sa mga breakout rooms, dito sa mga ideya ninyo. Pag nakapasok na kayo sa breakout room, uh, maganda yun. So yung kayong lahat, ay yung mga moderators, ay makakasagot ng mga katanungan. Yung itaas nyo ang kamay ninyo na physical para Pwede, pwede mag-usap ang lahat. Pagrespeto kayo sa feedback ng tao, maaari hindi tayo mas sumasang-ayon kung anong makikita natin sa pep work. Um, so isipin natin ang, ang lahat ng mga um, ideya. Kung maingay kayo, i-mute niyo ang sarili niyo at saka i-unmute pag nagsalita kayo aktibong-aktibong itong chat window. Kung meron, i-type niyo lang ang komento ninyo. Pwede niyong gawin yun. Sa ngayon, maghihinto ako muna. Ang gagawin ko muna ay yung IT team namin. Nagtatrabaho dun sa background para maghanda ang lahat na pumasok sa breakout room. Maari may mga iba-ibang momento ng isang magsisimula ang breakout rooms. Papasok kayo sa kwarto ninyo. Nandito kayo. Kung may Tagalog kayo, dito lang kayo sa main room. Maghintay lang kayo dun sa pagkakataon ninyo yung mga meron dalawang breakout rooms sa English na magagawa. Jesse, bibigyan, pwede ka, paghanda ka na. Isa, isa, isang momento bago tayo magsimula. Kung naka-on ang camera ninyo, itaas niyo ang kamay ninyo. Na maggagawa tayo ng screenshot muna. Magsa-sky, limang pahina kasi kumpleto. Kasi malaking sa tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Apat na beses pa. Great. You're probably hearing the camera click. one, two, and three. Great. One, two, and three. And one more screenshot. Isa pa screenshot. Salamat sa inyong lahat para sa inyong pasensya. Para may recording tayo dahil maraming tao dito. Commissioner Naranjo, ito lang screenshot ng mga sumasali ngayon. So um, sa ngayon na meron na tayong mga litrato, Jesse, ilaunch yung mga breakout rooms. Paghanda na kayo. Kung mali ang kwarto nyo, sabihin nyo para mapalitan kayo. Salamat sa inyo. Mag-usap tayo sa sandaling momento. Makita nyo yung clicks, mag-click ng join. So if everyone wants to make sure that their camera is on, uh, this is the main room. Kung ito po yung pangunahing kwarto, pwede niyong i-on ang camera ninyo. Ang gusto niya, it, itas niyo kamay niyo kung posible. At saka, ipapakita ko din yung isang elemente, yung mga litrato dito para nakita ba ninyo lahat itong litrato sa ngayon? Thumbs up po kayo. Okay. May simula tayo sa mulatan ito. Ito mga kategorya na pinag-usapan ni Jacob. Ang una, itong well-being active, ang pabubuti. Ang gusto kong gawin, hindi ko alam kung kung palit, palitan mo itong mga galerya para makita natin kung ilang tao ang tumataas ng kamay nila para usapan ito, para gustong pagkalat ng ideya kung lahat nandito para ma-record ito ang mga palagay ninyo kung ana, anong nasa parke. Itas ng kamay ninyo, ganong importante ba ang mga bukas na may damo? Ibilang nyo yung mga kamay ninyo um, ng mga lima. Tama ba yun? aren't sharing screens. But, oh, hindi yeah. daw nagsishare ng screen ang mga tao hindi ito official na katanungan. Gusto ko lang malaman kung ano ang pinaka-importante o kasama sa playgrounds nila. Meron playground dyan, pero pwedeng ipalaki para sa iba-ibang edad. Itaas nyo yung kamay ninyo para sa playground. Ganang importante ba yon? Mas malaking porsyento. Kung may mga anak ng tao o miyembro ng pamilya, yun ang pinaka-importante kung ganong importante pa ang playground. Mga walo o siyam yung splash pad, alam ko na popular ito nung nakaraan. Ano ba ang palagay niyo sa splash pad? Kasi naging popular yun nung nakaraan mga walo o siyam, yung masabi ninyo. At saka yung waterfront promenade ay lumalapit dun sa gilid ng overhang o dun malagay yung paan nyo sa tubig. Karong importante ba yun sa inyo? Itaas niyo ang kamay ninyo. Okay. Uh, walking a jogging path, of course, there's already walking surfaces there, but maybe some Meron na dun o paglaki nun dun sa bagong lugar ng parke? Pwedeng idagdag yun? Importanteng aspeto yun ba para sa mga tao dito? And the head shake, so, yung pag, yung usap. Oo daw yon Pareho din sa'yo, Donald. At saka yung flex spaces, itong importante na ito, yung damo o matigas na korte para sa pag-ehersisyo ito, para yun. Okay, so now, now's the time for Sa ngayon, pwede niyong itaas ng kamay niyo kung gusto niyong magdagdag sa listahan na ito sa kategorya ng well-being active improvements tungkol sa mga kalusog na mga aktibidad. Kung gusto nyo magsalita, mga, meron ba kayong mga ideya? Isusulat ito sa mga nota ni Ryan. Uh, si Francis? Uh, o pwede yung unmute, yung unmute ang sarili ninyo? At Donald, uh, hindi ko, ako sirado kung nahirapan si Francis na mag-unmute. Let me go back then to her. Well, let's try uh, Desiree Santos. Hello. Si Desiree Santos. Ito ba si Desiree o si Rachel? Si Desiree ito. Sige. Meron ka bang komento dito sa kategorya na Gusto kong idagdag ang ng isang para sa mga lifting weights. Nakikita ko sa meron silang mga panlabas na lugar para sa pag-workout, para sa ehersisyo. Sa tingin ko, maganda yun. O sa mga parke, pwede sila sa labas. About another hand, uh, Jennifer? Ano pa ba isa? Jennifer? Gusto yung, mo kayong gustong idagdag? Thumbs up lang yon sa huli. Donald, alam ko tinas mo kami. Pwede yung unmute ang sarili mo. You should have an unmute uh, down at the bottom. And Pwede mong uh, unmute sa baba. Meron kang mensahe na. Salamat. Uh, Oo, dalawa. Ang may sinagsabi na sandali lang. <laughs> Bago yun. Uh, I like the fact that about Gusto ko yung yung isang lugar ng pag-workout at saka yung sa, para sa mga matanda maganda yun. Yung playground para sa mga bata, pwede mag-workout. Yung pakalawa, nagbibisikleta ako. Maraming magbibisikleta, nagsisimula doon sa lokasyon na yun. Doon sa Bay Area Bikeway o doon sa Sweetwater. Yeah, exactly. Yung so, sa River Basin. Doon sa Coronado, may mga lokasyon na may mga bomba ng bisikleta at saka para sa mga bisikleta para sa lokasyon na yun. Yun ang gusto kong idagdag. At Francis, alam ko na kanina meron kang gustong pwede ka mag-unmute. Maari ubra para sa'yo. So ngayon, meron ka ba nakikita ng mensahe na mag-unmute? Oh, okay. O, oh, ito na. Salamat ito. Hindi ako pinapayagan na mag-unmute. Gusto kong i sabihin support, pag-suporta ng landscaping ng halaman para sa mga butterflies o mga pollinators o sa tingin ko yung ganong klaseng landscaping ay makaka gamit dito sa mga ideya ng pagbubuti ng aktibo as a natural na habitat. Salamat. Meron pa bang iba? Ray? Ray? Morris? I keep sending a message to you to see if you can unmute, but. <clears throat> Okay, can you hear me? Yep. Narinig mo ba ako? Oo, okay. Yung matagal ko na ginagawa ito, yung Bay Run na yon. Maganda, maganda uh, nang nangyayari doon, doon sa Bayshore uh, na nagkukonektada ako sa Imperial Beach, Chula Vista, National City, San Diego. Nakikita ko sa Mission Valley. Maganda uh, ito. Yung isang bagay na nabanggit ko na ay ang yung mga ilaw, lalo na doon sa Sweetwater River. Kung meron, alam ko, may mga iba ibang mga na jurisdiction na nadamay dito para pwede silang magsimula doon sa ilalim ng tulay kung may mga ilaw sila kasi pag dumidilim ng maaga na makita nyo. At saka gusto ko yung, air, yung estasyon ng air pump, maganda din yun. At saka gusto kong makita na maglagay ng mga palatandaan para ma-remind ang mga taong bayan ang protocol ng mga yung sa paglakad ng mga tao at saka sa bisikleta dahil minsan hindi naintindihan ng mga tao, ang mga pedestrian ay meron silang karapatan. Yung mga, kung may pamilya ng dalawang bata sa mga bisikleta, kailangan ka mag-pull over. Kailangan mo, hindi ito para sa karera. Maganda ito. Maraming mga uh, mga sagot mula sa komunidad, galing sa komunidad sa labas. Ang rekomendasyon ko ay tignan ng mga taong bayan yung mga TED Talks, YouTube, mga lima o anim ng video na maganda. Hindi ko alam kung alam nyo ang TED Talks. Pinag-usapan na kung bakit importante ito na magsimula tayo, na magbago ang isip natin mula sa sasakyan, lalo na pupunta kayo sa 7-Eleven, hindi ka kailangan pumasok sa sasakyan ninyo. Kung anong benepisyo na personal sa komunidad at saka sa paligiran at saka sa kaso ko, sa espiritu, pag nasa labas ako, mahal na mahal ko yon At saka marami ang natatanggap ko dun ng feedback. Ang sinasabi ko lang yung mga bagay na yon, ang pinapagsabi na yun, yung mga Empire Station ay maganda, ay uli yung kasi nakikita ko na yung nagpagbabago dun sa interaction ng mga sasakyan at saka ng bisikleta na nalaman ng mga sasakyan, hindi ito mawawala. Sa tingin ko, <clears throat> ang positibong interaction at saka din, Ere, <clears throat> eh, kailangan tayo. Marami ang mga tao na magsalita. So hindi ako ihinto. Salamat, salamat, salamat sa inyong lahat. Cynthia, in-mute ko ikaw. Meron ka bang gustong idagdag sa kategorya na ito? Salamat. Healthcare, ang nutrition, ang karanasan ko, konektado yun sa waterfront, yung espasyo na yon. At saka maraming mga kinakailangan natin doon sa National City, doon sa mga kabataan na populasyon ay tungkol sa kalusugan, ay, ay dahil sa nutrisyon, yung espasyo na yun ay nagbibigay ng pagkakataon para konektado ang mga bata natin kung saan galing ang pagkain sa tubig. At saka downtown San Diego, marami mga aktibidad na yung mga nangingisda ay nagbebenta diretso sa lokal. At saka dun sa labas na yun, sa palengke ng Sabado, marami silang UCSD, mga, mga scientists, yung mga touch tank o meet your meal na bago sa COVID. So sa ngayon, mayroong pagkakataon na sa na malapit sa tubig, na gamitin yung espasyo doon para makonektado ang mga kabataan natin sa makalusugan ng pagkain, lalo na yung pagkain galing sa tubig. Salamat, Desiree. Alam ko na nakataas ang kamay mo. Tingnan natin kung unmute mo ang sarili mo. question. Uh, May ma um, what will you do? Ano ba ang gagawin mo tungkol sa sa homeless. Alam ko na sila ay maraming, lalo na sa downtown, alam ko na yung police na inuurong sila sa iba-ibang lugar pero hindi nag paano to malinis at maligtas at saka itong investment ninyo sa mga komunidad Pero mga, prins, mga prinsipyo ng SEPTED para pagdisenyo ng parke para makita ng lahat. At saka ang pag-activation ng parke ay limitado ang numero ng mga tao na pwedeng makatulog doon. Maraming magagawa dito. Hindi ito madali. Mahirap ito. So gusto kong tingnan yung sunod na slide para pag-urong-urong tayo. Ito sa kategorya ng passive water experience na maraming mga imahe na nasa screen na ito, yung Perch Beach. Ano ba ang sa tingin ninyo? Pwede niyong ibilang ito? Uta, buhangin ito. Hindi kayo pwedeng pumasok sa tubig, pero hindi kayo pumasok sa tubig. Okay. Ilan ba? Nakita mo ba, Ryan? Wala akong nakikita ng mga camera. Dalawa lang ang nakita ko. Marami mga nakapatay na camera. Hindi ito official na katanungan para may ideya kami kung anong importante yung deck sa ibabaw ng tubig para nasa ilalim ninyo ang tubig. Paano yun? Importante ba yun para sa inyo? Okay. Okay. Uh, panda pa kayong pag-upo dun sa waterfront? Importante ba yung element yun para sa karanasan sa tubig? At saka yung konsepto ng pag iupuan ng step seating para makalapit kayo sa tubig. Paano yun? Okay, um, sige. Yung viewing deck, Yung dalawang. Importante ba yun sa inyo? Oo. Yung paggulong ng ilaw, ng ulo, yung daliri ng... Meron bang ibang gustong magdagdag dito sa listahan na ito? Hindi sa paglangoy ito, yung pasibo lang ang pag-interaction Gusto niyo ba magtanong? Was was my votes being counted with my hand up for these selections? No, it's if you don't have your camera on, it's kind of hard to oh, Okay. I don't know, Ryan, were you counting the hands that are up there as well? Si binibiro niyo ba yung kamay na naka? Be, you know, like you see on Desiree's right now. Yeah, I saw a couple thumbs up. Let okay. me see if I can We'll try to watch for that in the oh, future. So, tignan natin ito sa harapan. Meron ba kayong gustong idagdag sa kategorya na ito? Meron bang ibang mga ideya na gusto yung isipin? Desiree has that hand up again. So does that mean you want to... Nakataas ba ang kamay mo, Desiree? No. Okay. Okay. Salamat. Meron ba kayong gusto kong share Gusto mang itaas ang kamay mo? Pareho-pareho ang mga numero sa kategorya, mga lima-limang tao. Okay? Narinig niyo ba ako? Oo? Nakita ko na mayroon daw perch peach na hindi yun. Ang perch peach, nasa doon kami nakatira, doon sa Pier 32 Marina nagiging malaking cat box. Yeah, imagine they may not all be cats. They may be dogs too, to be fair to both. <laughs> Mari may aso din, hindi lang pusa. Uh, yeah, Oo, oh, kailangan daw na may maintenance. Na gano'n. Meron bang ibang komento dito sa kategorya na ito? Okay? So, tignan natin yung mga pagbubuti ng um, pagsuport ng kag kaganapan na malaking mga pasilidad na makakasikaso ng mas malaking kaganapan doon sa waterfront, na mas maliit na kiyasko o ng picnic na lugar. Ano yung multipurpose? Yung isang bandstand o kiyasko. Garang importante ba yun sa inyo para sa iba-ibang special na kaganapan? Francis, nakita mo yung baby kong maraming mga kamay na tumaas. Uh, Tsaka yung multi-purpose stage uh, kung saan nagtutugtog. Hindi kailangan na amplified ang musika, pero maaari. Ganang importante ba yon sa lahat? see, a, a yes that popped up from David. Oo, so, meron. Oo, galing kay David. Yeah, hands, thumbs, ang kamay, pagtaas ng kamay, yon ay bumibilang ng isang boto. Okay? At saka yung pagkain, at saka yung inumin, at pwede kayo mag-order, at saka pwedeng kumain doon. Uh, the outdoor plaza space, you know, we have... Yung espasyo ng plaza sa na panlabas, na minsan pwede kayong mga iba-ibang mga doon sa shipping containers, marami doon ng pasya sa tabi ng parke, pwedeng maglagay ng deck sa taas o maglagay ng maliliit na outdoor na espasyo dun sa taas ng gusali o sa tabi ng gusali. Kanong importante ba yun sa waterfront? So maybe not quite as many hands on that one. <clears throat> Uh, festival space can be big. Yung espasyo open. ng festival, yung malaking ng damo, para uh, mas malaki ng festival, ng mariachi festival, na problema yon yung nangyari dun sa National City na, na uh, wala sila ng kapasidad ng dalawang at kalahating acre maaari na ma-accommodate natin. Kaling importante ba yung espasyo ng mga festival para mas malaking mga kaganapan. Test yung kamay ninyo. And then finally on the... Um, um, sa huli, yung mga lugar ng picnic para sa grupo para ma kasya dun sa parke. Importante pa yun para sa inyong lahat. Nasa online sa ngayon. Okay, then at this point... Uh, At sa ngayon, sa punto na ito, sa na gustong magdagdag sa listahan na ito ng pagsuporta ng mga kaganapan sa ngayon na ay Michelle, tinas ang kamay niya. Were you able, there you go. No, sorry. That was just me raising my Ako hand. lang, tinasabi ko kamay ko. Cynthia, meron ba kayong bagong kamay? Yes, regular, uh, regularly scheduled events and Ito ang mga kaganapan na regular na schedule. Ang National City ay ang kulang, ay ang Farmer's Market, Fisherman's Market. Ito ay nag um, a scheduled pumunta sa mga tubig ng schedule ng mga cyclical na mga kaganapan at saka mga kaganapan ng mga pop-up ah, ng mga espasyo para sa mga negosyo ah, sa San Diego at saka sa National City din. Pasensya na. Meron pa ba uh, ng karagdagan gusto idagdag sa kategorya na ito? Damien? Damien? Hi. Um, Hi. Maybe Instead Maaari, in, uh, pwede ba, imbis na like sa mga usali ng infrastruktura, maaari ng, ang sinasabi ni Cynthia, ang mga farmers market, at saka magkumbinda ng mga food trucks na pumasok dun sa mga maaari na ma imbis na mm-hmm. Yeah, that makes sense. Um, oh, I wonder if a good spot for that is like between the park and Pier 32. Doon sa pagitan ng park at Pier 32 para may mga tao galing sa parehong direksyon. Okay? Meron pa ba? Dito sa top, sa paksa na ito. Pasensya na kung na-miss ko ang kamay ninyo. Para hindi tayo mag-cut off. Meron ba mga sa education, ito lang ang palatandaan pero paano nyo nararasan ang paligiran. Marami mga Is there any other natin, meron pa bang nasa listahan na nakita Particularly grab your attention. Nasa inyo na kuha ng attention ninyo na gusto magkomento. Now, Desiree, is that your hand Desiree, up? Desiree, ito ba yung kamay nyo dati o gusto nyo ba magkomento? I can only see the left two. Ang nakikita ko lang yung kaliwang, dalawa na kaliwa. Pwede kong ipaliit. Pwede ba yan? Oo. Nakita ko dalawa at kalahati ngayon. Meron bang ibang may problema na yon o ako lang? Getting you there to all three rows? Nakita niyo ba itong tatlo na ito? Apat ang nakikita ko. Oh, It may just be me. I don't know. Maari ako lang. <laughs> okay. Maliit ang screen ko. Ako. Uh, Jennifer? Okay, Jennifer. Um, I was just thinking, you Inisip have lang na maganda ang struktura dito, na uh, maganda ito, malapit sa tubig. Pero dun sa edukasyon, yung palatandaan, nakikita ko yung mga posters dun sa una, yung bang sinasabi niyo, yung mga poster, panels ito ang interpretive panels na tumataas dun sa permanenteng panel to explain. Pumapili ah, ng paksa, ng paliwanag, hindi nalaman ng matao yung mayaman ng istorya from when the original wharf was built. Mag, ang uh, nagbagong mula sa original na wharf na pinatayo. Marami na yung lagoon din. Hindi yun ang original na lagoon. Mabalik ito na kompleto sa original na wharf. Maraming mga istorya na galing ito sa kultura, bumabalik sa mga tubong-tubong Amerikano at saka yung istorya sa hayop, lahat na yon. Yung inisip ko lang para sa mga bata na interactive, na mas, mas naman interactive, ng estilo, na edukasyon, na karanasan, mas maganda yon. Oo, magandang punto yon. Hindi pwedeng interactive din o na, gumagalaw. Cynthia, gusto mo bang, meron ka bang gustong idagdag? number of waterfront areas they yung iba-ibang mga lugar ng waterfront, meron silang mga mga camera sa uh, ilalim ng tubig. Bring what's under the water to the folks who are actually at the waterfront. Para makita ng mga tao dun sa waterfront, dun sa, ang, um, sa ilalim ng tubig para sa edukasyon. particularly for our uh, younger uh, population here. Para sa mas batang mga populasyon. O oh, maaaring mangyari dun sa floating dock. O oh, pwedeng magtipon ng mga tao doon para makita na kung anong nasa ilalim ng tubig. Jennifer? Are, am I unmuted? Okay. Yeah. Are, Na-unmute na ba ako? Ang inisip ko, meron ka bang mga plano? Kasi dati meron kang gusali. na minsan pumupunta mga tao para nandun pa ba ang gusali? center, the, Yung the aquatic center ba ang pinapag-usapan natin? Ah, sa tingin ko, maraming mga interpretive ang lugar o interpretive na sentro kung marami silang mga educational ng um, mga camera, ng mga palatandaan. Naisip niyo ba, hindi na isang museo, pero parang interpretive center. Naisip niyo ba na gumawa ng yung aquatic center yung para, para sa aquatic na mga bagay lang o pwede bang posible na may isa pang lugar para sa pwedeng idagdag sa special na sentro ng kaganapan o mas dun sa deck para may kal kalungan sa ibabaw. At saka yung Granger Hall din, pinag-usapan din na idadala ito ng event center dun sa baba para educational din mula sa palagay ng musika, yung sa pag-agham ng musika. Maraming mga magandang ideya doon. Alam ko, tatlong minuto na lang. So itong huling papag-usapan natin. Pero itong pag-access sa inyo, mapaliwanag niyo ba kung may nahirapan sila sa pagpunta doon o kung gusto yung lumakad doon na paminsan-minsan o hindi kayo komportable doon sa ilalim ng I-5 o gusto nyo lang sabihin ang karanasan ninyo kung isang may oras o attention para makapunta doon. Yung mga option para makapunta doon. May mga taas na kamay ba? Damien? Having problems un unmuting yourself there? Hirapan ka ba mag-unmute? ask you to unmute. Sandali. Ipapa-unmute ko. Meron ka ng mensahe. Salamat. Um, actually, we just moved to National City. Lumipat lang kami sa National City. Mga limang buwan na kami dito. We never get there is through car. Mm-hmm. Um, sa car, sa kotse lang. Ano, nakakatakot mula sa siyudad. I mean, we, I mean San Diego City. We never sa San Diego City. Hindi kami kailangang pumasok sa sasakyan. Gusto ko yung mga imahe dito para makita natin yung pagbuti ng pag-access at saka yung transportasyon na aktibo ay kailangan ito. Hindi ako yung isang ay dahil bumaba na ang pagbenta ng mga kotse. Yung isa pang gusto kong idagdag at tanongin ay kung ako ay nasa east side ng Walmart Supercenter, paano ba ako makakaabot ng paglakad? Uh, well, it's really coming down to um, Mila Cars and Bay Marina Drive. Ito yung Mila Cars dun sa Marina Drive. 19th Street as well. Yung 19th Street nandun dun, pero pwede kayong um, so that's that's really the two primary ones. I guess I'd also like to ask a question. If there was a pedestrian... ito, kung merong tulay para sa manlalakad, Ah, yung pwedeng gamit ng mga bisikleta galing sa 24th Street trolley station at pumunta dun sa mga dun sa Bayshore Park Bikeway. Yung ba ay isang makakapagbuti sa paglakad ninyo. Itas niyo ang kamay ninyo. Gusto kong marinig yun. Kung merong gagawin yun, hindi sila mura. Pero may potential sa ngayon para sa infraestructura para ma-explore yun. Dalawa o tatlo lang ang nakita ko. Gusto kong na tama ang pagbilang. Okay? Okay. Any other categories? Meron pa bang ibang mga kategorya na gusto nyong idagdag dito? Dahil... So... Just at the site with access. Sa lugar na pag-access sa pagbalik dun sa mga approached, I think, uh, cars in yung mga sasakyan na mga kotse, pero gusto lang nating isipin kung may mga di kuryente na sasakyan, di kuryente na bisikleta, kung may mga estasyon sa pagkarga sa kanila, kung available yon para sa iba-ibang mga alternative fuel vehicles. Okay? Okay? Okay, I, um, let's see, uh, Damien again. Okay, Damien, ulit. We're all coming back to the main room. Okay. Balik na tayo sa main room. Pagkatapos nun, hinto na tayo. Email Brian, me. kung pa niyong i-email yung mga notas ninyo para makatulong dun sa brief briefing, ipadala mo kay Mike at kuta.com. Okay, dadali, ipapadala ko Mike. Salamat. Salamat, Mike. Ready to, we can start getting into our debrief. There you go. I'd like to remind everybody to Gusto ko ipalam sa inyong lahat na kayo ay sa tamang channel ng lingwahe. Kung Tagalog o Espanyol ang pinili nyo, piliin din nyo para makatuloy ang interpretasyon para sa inyo. We'll wait about a minute before Naghintay tayo. Magandang usapan natin sa kwarto namin. Parang um, busy ang lahat. Ang mga ideya sa inyong na-share ng lahat. And please continue sharing any Pinaloy ideas. ang pagbahagi ng mga ideya o tsaka i-download ang chat. Magiging bahagi ng buod namin na magdagdag kayo ng mga notas dun sa chat. Hello, Juan Jorge. Welcome back. Hopefully, y'all a good conversation in your room. Sana maganda ang usapan ninyo sa kwarto ninyo. I see. Steven. Nakita ko si Steven at Leslie. Yeah, great Salamat. Really Magandang usapan, magandang komento. Okay, we'll just, I'll wait a couple more seconds. Oo, magkita ako ng ilang segundo bago tayo magsimula ang debrief. Juan, can you give me a thumbs up? Are you correct? Are you hearing the interpretation successfully? Juan, narinig niyo ba yung interpretasyon? Salamat. Again, friendly reminder, please feel free to continue adding your ideas. Ilagay niyo po ang mga ideya sa chat. I-record itong lahat. Great. Well, Anna, um, you so were my. Anna, some Andar listahanku, sinusulat ko yung lahat ng importante. So I will I will do my debrief and if there's anything so, you'd like gawang kong debrief kung meron kang gusto kong idagdag. And then so I will kick off the debrief and then Ako magsisimula ng debrief pagkatapos noon si Mike pagkatapos noon si Juan at saka si Steven uh, isasara mo ang debrief natin pagkatapos ni Juan. Great. So we uh, thank you everybody who was in Salamat sa inyo lahat sa lahat ng nasa kwarto ko, lahat ng feedback ninyo. Maraming mga pagsang-ayon na mga ideya ng gusto makita ng mga tao sa harapan ng Pepper Park. Yung unang pinag-usapan namin ay yung open space. Yung ideya na hindi daw na masyadong marami uh, would go would sa ang open space ay importante at saka may kaugnayan yung pagparada para matiyak namin na kung kanong para hindi mag-take over yung oportunidad na may open space sa parke. Maganda ang pag-ayon doon. Marami kang marinig yung mga pamilya, yung mga tampok ng pag-disenyo ah, ay para sa kabataan at pamilya. Maraming pamilya gumawa ng Pepper Park. Ang gusto na, ng grupo namin na ipatuloy yon ang focal point para sa pagpalawak, palaki. Ang kasama din doon, may komentaryo na may nagbanggit parang sa bahay ito, itong national, parke ng National City dito sa Tubig ay special na komento na nararamdaman ng grupo ko merong isang attendee ang sabi, meron bang pagkakataon na, na may, may mga potential na element sa edukasyon, sa interaction dun lang sa tubig dun sa gilid at saka ipasok ito sa parke. So titingnan natin yung elemento na yun. At and in commentary, we heard about inclusive play yung meron daw inclusive play o sa pag-access sa physical pero sa sin you know people who are you know who may mga tao na kung sa amoy o sa ingay kung nasa labas sila sa nature kung alam natin ang is kung positibo ang epekto ng nature sa mga katawan natin sa isip natin ay magandang consensus na may nand- tsaka makasali lahat ang mga karanasan dito sa Pepper Park. Magandang komentaryo at consensus sa in indigenous history, indigenous people's history. ng mga istorya ng indigenous people dun sa mga sa mga art, sa palatandaan, at saka walang katanungan na gusto naming ipalaki yung parte ng istorya ng Pepper Park. At saka isang komento ay yung sa timeline at sa budget ano ba ang timeline sa amin ang komunikasyon? Lupat. Ano um, At saka um, patayo ito. Salamat sa inyo, sa grupo ko. Sama na ito ang mga elemento. Ana, meron I was just gusto idagdag. Um, couple folks about Talagang ibang nagsabi nito na may mga option ng pagkain ng mga snacks um, a para cycle nagbibisikleta doon sa lugar na yon o yung mga tao na nasa parke at saka malusog na mga snacks o mga option na ganun. Thank you for catching that, Anna. Great. Well, I'm going to pass it on to Mike Singleton. Thank you to my group. Thank so, you so much. Mike Singleton, salamat sa inyong grupo, si Mike para sa debrief niya. Um, salamat sa inyo. Uh, went through and had people raise hands on each of the... So, tumas ang kamay namin sa lahat ng para alam namin kung saan yung ginamit natin na litrato, kung gaano popular yung prominent, yung outdoor workout. Importante yun. Workout area. Sorry, outdoor workout area ay maganda na malapit dun sa playground para makita mo yung mga bata mo. At saka yung splash pad, mataas din yung bike facility na isang amenity na maraming nagsasakay nagsisimula at saka huminto doon o mga stopover. Like, uh, yung mga pasilidad ng air pump station at saka yung magandang ilaw, lalo na sa gabi, pag gumagamit ang mga pasilidad na yun. Ang nutrition, ang connection dito ito sa magandang nutrition ito at connection na may kaugnayan sa bay, dun sa bahay. Dun, dun sa uh, karanasan ng pasibo sa tubig, yung Perch Beach, yung may tira dun sa lugar na yun, ay parang dun tumatay ang mga pusa, hindi mo alam kung anong nakita mo. So malaking bagay ang maintenance doon. Yung farmer's market, maaari na potential na isang paggamit sa waterfront at saka yung potential na food trucks, hindi lang multi-purpose uh, yung kiosco, multi-purpose na kiosco uh, ay yung mga festival na espasyo, importante din uh, yun para sa mga taong bayan. Yung, ang, um, um, yung mga food trucks din, yung mga food trucks na maaari dun sa pagitan ng marina at saka dun sa parke mismo. Under the education one, At saka yung sa education, may interpretive center o yung interpretive deck o ng overhead na istruktura na hindi lang palatandaan at saka may mga gumagalaw, umuurong na physical at saka malalaman, lalo na yung mga bata dun sa sentro din. At saka sa pag-access, ito ay tungkol sa mahirap daw na bumating dun sa kotse lang. May tinanong ako yung tulay sa Highway 5 Ilang ang gamit nito. Maraming nagtaas ng kamay. Um, Dahil mahal ito, maraming pagparad ng kotse. So yun lang ang mga highlights. Yun daw hindi natin makausap ang lahat ng paksa. Pero nasa nota natin ito. Pero pag nadagdag ito sa chat box, salamat sa inyong lahat sa breakout group namin. Salamat sa inyong komento. Thank you, Mike. Salamat, Mike. Sounds like there were some overlapping ideas between your room as well. Let's go on to Juan. Si, ngayon si Juan. So kasi si Juan, i-unmute mo ang sarili nyo. Ano ba ang usapan ninyo sa kwarto ninyo? Narinig niyo ba ako? Oo, narinig. So, okay, alright. So, yung isang na pinagsama namin sa grupo ay yung katotohanan na ang komunidad na gusto nilang makita ng open green space. So maraming karanasan yung mga gusali na pinropose, yung community center dahil maari silang open space. Yung open space na yun ay magagamit. Yung isang, yun ay isang um, pag-alala, yung mas magandang access dun sa parke, at saka yung parking, lalo na yung parking fees ay actually, you know, right now the parking sa ngayon libre yung pag-parking can be really expensive so that kind of saka may sumising sila at minsan mahal yon. They cannot afford hindi makakaparada doon dahil naging mura ang pagparada at bike parking din at saka yung paggamit ng bisikleta. They also really like the idea of Gusto din nila yung ideya as well as art throughout the park because no, sa uh, ibang parke the whole promenade more interesting. Kasi mas maganda yung ibang promenade. At saka yung isa pa na interesado sila ay pero silang sumali dun sa dun sa paggawa ng arte dahil nagawa na nila ito sa mga outdoor projects sa National City. Ito daw ang sila ang magiging may-ari ng parke dahil madadamay yung komunidad dun sa buong proseso. Uh, we also talk about considering At saka pinapasam natin yung, yung solar na ilaw para maligtas, lalo na sa gabi at sa hapon, at saka para mabait din sa paligiran, paligiran, at saka gusto din nila yung isang snack bar o kung saan bumili ang tao. Kasi madalas nagbebenta uh, ang mga uh, produkto na mahal sila so hindi nakaka bumili ang tao lalo na isipin yon At saka ang huli, one of the ang huling we all had, like may katanungan gusto nilang malaman kung na propose na kusali yung community center. Like the planning phase. So that was just one of the... plano lang ba sila o pwede na ba silang ipatayo? Great. Thank you, Juan. I think that's one Salamat, of the... Salamat, Juan. Yung isang general na komento na address ko sa Salamat Juan, Jorge. And lastly, Stephen, let's go to you. Si Stephen. Kaden and Wesley, ano ba yung highlights ng usapan ninyo? Salamat. Magandang usapan yun. Maraming mga komento na maganda. Um, Ang sabi ni Mike, hindi ko pa silang pag-usapan itong lahat. And uh, Leslie did a great job of noting these all down, so we, we have everyone's comments. Um, So one of the one of the I have two people comment that they really wanted to see. Dalawang komento na gusto nila ng, ng harden ng komunidad. focusing on some of the educational pieces of that too. Para sa education ng piraso na ito. Like to see. There were a number ito daw ang gustong makita ng tao. In particular, the uh, boat Parking. Ito daw uh, yung pagparada ng mga barko ng boat parking. for those who are bringing boats into the area. Para mag, uh, mga boats dun sa lugar. Meron ibang komento tungkol sa pagbalanse, yung ibang paggamit, users. So yung ibang paggamit, um, hindi lang sa para sa iba. Um, the fact that the, May isip din limitado yung lugar doon sa parke, maaari na maraming taong papasok maaaring pagparada pa extra parking o may drop-off na lugar para sa ibang mga ride-sharing o iba-ibang panggamit na makapasok sa parke. Meron din ng isip um, na kung survey na magawa kung ilan ang espasyo ang ginagamit ng sa boat parking para mas maganda ang marandola natin. Marami ng mga komento tungkol sa kung konektado. Parang isolated daw ang Pepper Park gusto nilang ipagaling yung para sa nagbibisikleta ng Bayshore Parkway uh, sa diretsyong access sa parke uh, wetland areas using elevated o sa wetland areas o nakataas na mga lakaran at saka mas magandang pag-access na mga nagbibisikleta, naglalakad. See, I'm kind of looking through some of these other ones. At saka meron ba bang ibang gustong gawin? Uh, about, you uh, know, meron ibang komento na mga tumpak sa tubig yung fountain, yung bakal, at saka para sa iba-ibang mga gumagamit, at saka para makasali ang iba-ibang grupo ng edad. At saka meron ng ibang paggamit ng beach o pagsagamit sa tubig. National City and just wanting to see that happen. Uh, the boat ferry idea was yung boat ferry, yung idea, mas maganda yun na idea. Na-excited kami dun the meron ng komento tungkol sa kiosko na maaaring yung mga kaganapan doon at saka yung mga lugar na may damo para sa iba-ibang panggamit. Parang sa ganun. And, uh, also, At saka and uh, recognize Kumiay, at saka yung pagkilala ng mga komunidad na indigenous sa parke the Kumeyaay and Yung Kumeyaay daw ang um, sa pangalan ng parke. Ang isipin na yun. The, um, some of the highlights. Yun ang mga highlights at saka yun ang malaki sa amin. Okay. Thank you so much, Stephen and Leslie. Salamat, Stephen at Leslie, para sa inyong grupo. What I'm hearing, there's a lot of overlap. Ang meron narinig, maraming overlap uh, at saka may mga uh, ideya na actual designs we're to really disenyo kailangan isipin at saka tignan. Exciting ito sa ngayon, ang porte ng San Diego sa ngayon para ma-envision natin yung parke na marap. Um, so again, a shout out to everybody who participated Salamat today. sa lahat na sumali sa inyo. I-share ang screen ko isang beses pa para isang slide pa. Itong impormasyon na pag-contact at saka yung sunod na gagawin natin. Okay. Well, part of um, yung bahagi ng responsibilidad natin, ito ay ang buod na report ng chat ng usapan na nangyari sa breakout rooms. Yun ang mag-ipopost natin sa Puerto ng San Diego na nagawa para sa National City dito sa website na ito, nakikita ninyo, oh. continuously updating. Tinutuloy natin yung pag-update. And we also have a, uh, Ito ang buod ilalagay natin at saka may isang link para sa newsletter sa lahat ng malalaman nyo na pag-anunsyo kung may i-post na bago sa itong isang buwan. Pag dito natin ilalagay itong impormasyon na ito, Anna, siya ang ko, siya ang project manager ng sa Puerto ng San Diego. Ang, ito ang impormasyon niya sa pag-contact. Pwede kayo mag-email sa kanya ng tawag o ng komentaryo. I-check ko yung chat. And Great. So I'm just going to do a quick review of the chat to see uh, if I can identify a, a general comment. And I think I'll start off by just saying that. Ako na tungkol sa mga gusali, lahat na pinaplano pa, wala pang na-decision sa ngayon. Yun ang bahagi ng proseso na pagdisenyo kung ano ang posible the, the, the, the kung anong ma-reflect dun sa gusto ng komunidad. And we're seeing a good confirmation. We're seeing um, ideas about the Kiosko, we're seeing things about native gardens and native plantings, educational components. So I'm seeing just a lot of great ideas. Um, some ideas about active transportation, having bike stations. Humana estación en bicicleta, by this up here 32 sa Pepper Park. So once again, we Ulit, isasave natin yung chat na ito, magiging parte, bahagi ng marami magandang ideya dito na idisenyo na parang iba pa. Um, what exactly At saka kung ano ang harapan ng Pepper Park. I would like to at Gusto this kong sa ngayon um, call out Commissioner Naranjo. Um, si Commissioner Naranjo, alam ko yung mayor kung meron siyang um, sa ngayon ang pagkakataon ninyo na isara ang workshop na ito kung kumatali kayo. Oo, salamat sa inyo, Jacob. Ang una, Salamat sa inyong lahat, sa inyong lahat para sa pag yung isang oras at kalahati ng importante ang opinion ninyo, ito ang espasyo ninyo. So gusto kong siguraduhin na aktibo kayo, na lumagay kayo sa email list ninyo. Kung meron kayong mga katanungan, i-email nyo ako. Pwede ako mag one-on-one sa inyo, pero the success manatiling aktibo kayo ang pagtagumpay ng proyekto na ito ay depende sa inyo. Tingnan nyo yung port ng San Diego, pumunta sa portofsandiego.org. Ito ang email address ko. Salamat sa inyong lahat. Thank you, Commissioner. We appreciate Maraming it. salamat sa inyo, Commissioner. Kung may mga komento sa inyo, welcome to get to dinner, enjoy your night, get back to your families and loved ones. Maraming salamat sa inyo. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat po. Have a good night, everybody. Thank you all. Magandang gabi.